Saluton kai bonvenon al nova episodio. Do uh, mal rapide sed eh, sen halte la urbo malfermiges de nove kai plica i plida homo i estas en la circa uajo. Kai ja yeah, mal facila strovi tranquille in loco in por eh, proponi cun medito in en la urbo centro almeno sed eh, mi prenos la occasion promenadeti por uh, ricevi inspiron della canalo e chiel eh, ofte ocasas al mi do resto con ni con medito con danco Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Ci spere mi volas legi cae mediti cun vi sur al tiro e la tractage esperanto cae vola puc cae pli precise la el tiro venas al pagio ducenta sestec. Vola ne estas la sola provo por crei lingvon tut mondan. Estis multae provoi antau vola puc cae post gi, sed ili ciui, donante nenion pretan, pripensitan cae elprovitan, presentis nur neclara in proiectoin, cae perdigis tui post la nascigio, ne povinte ricevi ec unu adepton. A parte malbona estis la sorto de tiui sistemui, kiui nascigis post volapuc tro ofte pro premo de la calendaro pro premo de la devigoi pro premo de la socio oni presentas proiecton ne tute pretan pripensitan kai el provitan por usi la vortigon de Zamenhof kai fin fine ec se la ideo malantao la proiecto estas bona la tuta proiecto suferas pro la ne el provitezzo della la proiecto mem. Cion mi volas diri? Do, mi havas sperton per tio facte. Do, kiel vi scias, mi laboras uh, eh, ancao esplore pri argumento teorio, e vi scias tion, kai estas uh, ebla ni diro applico al artefarita intelligento kai do tio vecchi entusiasmon sed mi tutte scis che la proiecto ancora un estas fin preta por esti nidiru, diru lasata en la mano in de ingegneroi sed multa i homo diras ne tio on estas bone mercatik, vid puncte vitevas eh, pri faifi eh, vendu gin kai poste faru gin nu ver dire mi estis eh, nidiru, diru en minoritata posizio kai do la primulto vocidonis eh, tion fari kai la resulto esti tutte catastrofa char eh, ili ne ricevis la lezionon de volapuco kai de zamenhof kion li presentas bone citie do ni zorge prilaboru mia in proiecto in antau ol el pasi per ili dankon pro via atento gis morgau kai kiel ciam antauen sen fine.